天赋 A P P 是新的 A P P 吗？ <laughs> 为什么妈妈不知道呢？其实我们祷告就好了，就不用使用天赋 A P P，这比 A P P 还要强大。给你们差点，我来看一下哦，到底在哪里呢？别人 A P P，别人 A P P 吗？嗯。